kanapėlytė, inguliukas išbėga. Graži. Rau pasiūliu? Pasiūliu, negrįšiu naktį, nelauk. O, palauk, stos, stos, kodėl pas mus jisai negali pasitoks toks mažas butelis? Mam, man reikia iš čia ištrūkti nors kartais. Plius esi visą pavargus, užkimus, nervuota. Na, vienos mens, jeigu ką suirzus, nes mes, matai, su Juliu mano kambarį užsirakinam ir ten fitimitį darom. Išvažiuosim pas jį, tau galva neskaudės. Nu tai man galva ir neudėsis, darykite fitimitį šūrį būrį trelivalį. Džiru, džiru. Bet apsaugos priemonės. Mm. Ja. Dabar visko yra. Prisimink, suknelė, gorsetas, pavydžios, draugė. O, o, kokia įsenytė. Gerai supinyti. Va, visa įmama. Oi viešpatės. Forma, forma, forma. Tai kaip sekas? Ir man sekas. Na taip. Daugiau nieko neklausiu. <laughs> nieko, jeigu nenumirsiu nuo alkoholio, tai tikriausiai mirsiu nuo senmergystės. Kodėl? Nu matai, visi vyrai arba bėga nuo įstatymo, arba nuo moters. Nu, ne, pagal statistiką šiaip vyrai, jie bėga Val... Negirdėjo, ką? Nieko gerai sekėsi, sakau. A, puiku. Einu į tualetą. Gerai. Gal galėčiau eiti viena? Ne, aš palidėsiu. Ten tualetas ten. O man apsauginis sakė, kad yra ir ten. Ir pagal statistiką ten daug mažesnė eilė. Bet pagal statistiką ten darbuotojų tualetas. Gerai. A aš lauksiu čia. kur tu čia? Aš mhm. e, norėjau paprašyti, gal galiu pas tave ant sofos pamiegoti truputį. Tai aišku, Inga. Joje jau yra Ingos formos įspūdas. Kodėl tu tokia graži? Aklas pasimatymas. Ir kaip sekėsi? Dėja. Aš pavargau, Inga, galima? Taip. Gali palaikyti. Ko ieškai? kas čia. E... Tarsime, tai lūkesčiai pasimatymo buvo labai dideli, matau. Nu tai, bet jie subirėjo iš šipulius. Gal tau jų reikia? Paimk. Ne, o čia kas? Aš čia kremas nuo kojų tinimo. Kažkada draugas rekomendavo, tu žinok, dabar praktiškai jame maudausi. Tu duos ir man, nes aš paveldėjau mamos kojas. Ei, o tu gal nori pasimti šitos, ką? Neimsiu nereikiamą. A, planuojat su Julium vaikučius pabiručius? ne, viskas kitaip. mokytojui kaip pasakot? Papasakosiu tik tai tuo atveju, jeigu niekam nesakysi. Pavyzdžiui. fragrance is for the two of us. praktiškai sužysk. Visiems biuro stalams, kėdėms ir lentynoms nuoldos nuo 20 procentų. Visoms daiktadėšiams Home ir C-Boxes nuoldos iki 50 procentų. Pirkite ir Jysk LT. Svajonė yra visko pradžia. Kruopštus darbas atrinkti, paskudinti, sumalti. Tai meistriškumas atskleidžiantis neprilykstama arabikos pupelių švelnumą. Jakob Selection. Per tuos metus, kai čia plaukiu, prisiklausiau visko. Kad čia pas mus nepastovėsi ant tos banglentės, kad iš vis Baltijos jūra neįmanoma. Man tai taip netrodo. Viskas yra įmanoma, priklauso nuo požiūrio. Neptūnas, mąstyk pozityviai. Per tuos metus, kai čia plaukiu, prisiklausiau visko kad čia pas mus nepastovėsi ant tos banglentės, kad išvis Baltijos jūra neįmanoma. Labas, kaiminė. Sveiki. Maniau, kad čia niekas negyvena. Vis praeidavau, nieko nematydavau. Aš čia netoliese gyvenu. Aha. Robertas. Matas. Jo, malonu, malonu. Aš čia pat mm, seniai nebuvęs, čia mano senelių sodyba. Tai galvoju, kuris laikas prisiglausia. A, pa, pabėga iš miesto? <laughs> Pabėgti ir nuo jame gyvenančių žmonių. A, ja. A tai netrukdysiu. Tamsos vienatvės. Tai... Ne, ne, ne, viskas gerai. Man kaip tik labai malonu. Tai jeigu kas, jeigu kokios bėdos reiks padėti, tai... Gerai, būtinai. Tai, jo, visada čia. Būtinai. Gerai, malonu susipažinti. o aš liksiu griūvančiuose namuose serganti. Labai ačiū, viso gero, laimingai. Prašau, kai vyro nebuvo namuose nėra, viskas griūna. Kas nutiko, mama? Kas? Bakas! Tavo tėtis neaišku kur, Petras atsisako padėti. Matai, kokia žolė. Kiek laiko nepjauta. Čia ne tik gyvatės užsireis, čia tik ir erkių betrūksta, kuriam antsnukis nepadės. Tai ką mums, <clears throat> vargšim moteriškiam daryti? Nepanikuok, mamyt, mes gyvenam trise. Tu, aš, teta danguolė, super tretas. Viską galim pasidaryti pačios. Ir rankiną susitvarkyti ir žolę nuspjauti. Atsiprašau, bet tai juk vyrų darbas. Nesąmonė, mama. Viską, ką gali vyrai, galim ir mes pačios. Pati mane mokė, kad mus skiria vienas vienintelis organas, o jis tikrai nepadės žolės nušina. Ša, ša, ša, ša, ša, ša, ša. Kur tie čia įrankiai? Garaže. Na, žiogelis. Žibaubkaitė pavėlavusi į darbą iš ryto tradiciškai ir už tai bus nubraukta algos dalis. O, tai vadinasi, galiu eiti namo? Negali. Vadinasi, turiu tau temą. Kokią? Maratonas. Tu jokauji. Aš nejokauju. Maratonas 34 km distancija, kuri pirmasis nubėgo e, graikų karys iš baimės. E, jokauju nueisim į parką, kur vyks treniruotė, pakalbinsi keletą dalyvių, galbūt net ir pati pabėgios. Aš tau stor. Nesvarbu. Laukiu teksto vakare, suprantai? Nu kodėl man nuolat? Čia dėl tos kavos. Argi aš galėčiau būti toks kirstingas? Taip. Tekstas vakare. Dirbam, dirbam, dirbam, dirbam. Mm. tai, ką Saulis sakė. Taip, taip, nuvažiuoti pas maratonį. Tai kada tik būsi pasiruošęs važiuosi? Antanai, gal gali nuvažiuoti be manęs, ką? Au. Aš esu tik fotografas, aš straipsnio neparašysiu. Tu tai irgi žinau, ką man jie papasakos. Oi, tas sportas, aš noriu įveikti save. Man reikia atskiros sporto šakos, kad aš būčiau savimi patenkintas. Nu, prašau, nuvažiuok, tu nufotografuok, o paskui man viską papasakosi. Kas čia bus? Ką jis čia veikia? Antanai, aš persigalvau, važiuokim. Так пошли, Маня, прошу, давай, тихо,